Kaimiņi ir labi, tad, ja ir saticība. Uz viņiem var uzticēties, un tu zini, ka viņi uh, nu, nekad nepievils. Vislielākā pieredze man ir bijusi manas iniciētajā projektā par Ziemeļblāzmu. Es um, vairāk kārt esmu devies uz Skandināvijas ziemeļiem, arī uz Islandi, Grenlandi, vākt tautas ticējums, leģendas, tautas dziesmas par Ziemeļblāzmu. Un tur es satiku vietējos ļaudis, kas bija tik atvērti, tik draudzīgi, un viņi teica, jā, mums ir šie stāsti, Un viņi man pastāstīja tos, es nofilmēju, un tā es viņu ieliku savā simfonijā. Es gribētu pastāvēt par to, lai māksla, zinātne, izglītība nemitīgi būtu augstākajos standartos, jo šīs sfēras dod ieguldījumu mūsu nākotnē, plašāka reģiona nākotnē, nu, gal galā arī visas pasaules nākotnē.